quise irte En honesto y me asusta no tenerte Siento que me voy a morir si ya no puedo verte No sé qué hacer sin ti, quiero desaparecer Desaparecer Y siento que me ahogo Vivo con el miedo de estar sin ti, morirme solo Grito, lloro y canto porque así me desahogo Esta soledad me tiene hasta solo Y te juro Quise sin te olvidarte y nunca lo logré A veces corro en la lluvia gritando tu name Swear a God I need you cause my life is not the same Life is not the same